He terminado el entrenamiento de Zumba y oficialmente soy instructor certificado de Zumba para dar mi primera clase en un gimnasio o lugar, ya saben, dónde encontrarme, dónde buscarme, con mi nombre en Sarante. Así que ya saben, entran a zumba.com, escriben buscar instructor Andy Sarante. Ahí aparecerán todos mis datos. Oye mi gente, yo vengo de la zumba.